Today I would like to share with you the most frequently asked question. What does one start with in order to leave the city into nature? Почему этот вопрос такой распространен? Потому что люди в тупике находятся, да, не знают э, действительно, как вырваться, потому что много очень аспектов нужно отпустить, чтобы поменять жизнь так глобально. Yeah, so why is this question so relevant? Um, now more than ever is because one needs to release a lot of aspects, uh, a lot of old stuff in order to make this step of transition. И как ни странно, хочется сказать, что первый шаг – это построить отношения с собой. Это не какие-то физические действия, чтобы выехать из города, да? Хотя он вызывает огромное сопротивление. Вот такой ответ прям очень бесит. Yeah, so the question, the, so the answer we're gonna let you know is actually gonna freak most people out. That uh, the key lies in a good relationship with oneself. To be more specific, a really good, tranquil feeling here. Most of us experiencing quite a burning sensation that we, you know, keep on running from. То есть, как ни странно, это опять э, история про отношения. Мы говорим, какие нам физические действия предпринять, чтобы выехать на землю, что там yeah. взять лопату, куда ехать, как двигаться. А это оказывается опять остановиться и посмотреть в себя и разобраться с собой, да. Yeah, so the popular methodology out there is that uh, you know school of thought is we need to start uh, with a spade and DIY skills, um, but no the actual key is to stop and to start building a relationship with yourself that, that to build up that tranquility that stopping with anxiety потому что э, э мы э, испытываем тревогу и панические атаки потому что мы привыкли замалчивать от самих себя все то, что у нас болит. Мы говорим наоборот, давайте вырвемся, давайте забудемся, давайте отвлечемся, обдолбимся, напьемся и так далее, да? the root cause of the anxiety and um, panic attacks is because we are silencing many things that need to be spoken of and need to be brought to the surface. And that's why we all think that when we get to nature, it's going to miraculously erase all of those baggage um, that's stored in the back and here. But unfortunately, <laughs> it doesn't happen that way. Получается, что вначале с собой все равно нужно научиться проговаривать то, что ты привык от себя скрывать. Потом тебе нужно научиться следующим шагом это э, делать э, с партнером. То есть, если ты с собой не будешь откровенным, ты никогда не создашь отношения с партнером. Mm -hmm. So the first step is to start to speak about these things to yourself. Start having the internal dialogue by means of a journal or even the right audio where you speak out loud, a self-analytical work because if you cannot have a, um, a truthful, truthful is the <laughs> main word here. If you cannot have the truthful dialogue with yourself, you'll never be able to have a truthful dialogue with your partner. And talking about the relationship is uh, with your loved ну, абсурдно one. говорить об отношениях, потому что отношения подразумевают в первую очередь именно откровение друг с другом, когда мы сядем и разберемся, что с нами происходит. Ведь mm -hmm. в этом же отношения заключаются. So, the very concept of relationship lies within an honest dialogue between two partners of wh- what is going on with us. Um, В остальном случае это же просто имитация, когда «О, hello, darling», типа «Как у тебя там, ка- а ты как? О, у меня все хорошо, у тебя все хорошо, «О, ну, я ра- рада за тебя». Yeah, there are most other cases where you have the this false on the surface. How are you, my pumpkin? How are you? every- How was your day? You know, how was school? And that's it, that's, that's uh, stays on the surface. То есть смысл в том, что человек, во-первых, даже если бы те, чисто теоретически человек один мог выжить в деревне, даже если бы ему не нужны были бы партнерские отношения, семья, он э, все равно один с этими вопросами к себе, ну, с ума сойдет, на стены будет лезть, потому что угу. в тишине эти вопросы его будут вы, просто потрашивать наружу все кишки и требовать ответов. So even if a person could theoretically survive in the village alone, um, could you know do all the DIY work and just be just fine and he let's say he wouldn't need a relationship with a loved one or having a family the silence that nature provides will bring up all the rotting stuff inside out and amplify it um, a thousandfold. That those inner voices become screaming, torturing nightmare that <laughs> make you run, run from nature. Да, даже если бы это было возможно. Но это, в принципе, вот в российском климате невозможно одному человеку выжить в деревне с таким э, количеством физической нагрузки и поэтапным э, деланием, по сезонной работой. Это, mm -hmm. это очень тяжело одному. Yeah, so one could maybe survive Uh, on their own in a village or you know, village we mean nature life out there in the warmer climate but In Russia, it's physically impossible, same as Canada or other Northern American um, uh, counties, because the amount of physical work that one needs to do in order to grow their food, um, get water, you know, all, all those things that just, just to survive and to, you know, then there is job to bring in the, the income. So it's physically impossible to do it all alone out here in a harsh climate. Да, ну и к тому же э, женщина, мне кажется, ну это мое ощущение вообще по поводу европейской женщины, в принципе, вот типажа такого, если взять какую-то выжимку э, образа европейской женщины, то это, э, как правило, женщина такая потребительница, которая говорит, я женщина и мне уже обязаны, поэтому почему-то вот так вот, я ты мне должен что-то построить дом, купить что-то, подарить э, драгоценности. Mm -hmm. То есть mm -hmm. ты мне обязан априори, потому что ты мужчина и все. So if we take a typical European woman, and not just European, I'd say even uh, American. Um, ну, да. It's it would be coming from a position that западная женщина, да? Yeah, Western woman. So it would be coming from a position of uh, I deserve. I'm a woman and I deserve. You need to buy a house um, buy me clothes, just buy me things, and you know, I just, you know, I deserve. So if you take that concept of a woman. Да, я буду когти точить там, красить uh э, -huh. всякими разными красками uh -huh. дурацкими. А ты будешь, вот ты же мужик, давай неси мне и на блюдечке с золотой каемочкой вот все, вот все, что ты мне обязан по жизни. А yes. А ты мне все обязан. Yeah, so I would just paint my nails and uh, you need to just bring me everything on the golden saucer, <laughs> golden plate, uh, everything that uh, I deserve to be given, and you deserve to give me everything. То есть а в деревне это особенно оголяется, вот эта необходимость в партнерстве, в такой вот крепкой-крепкой взаимоподдержке. Это не просто там как на начальном этапе обмен, э, там вспышка гормонов, да, обмен флюидами, а это э, такое э, дружба, товарищество, глубочайшая взаимоподдержка, э, сотворчество, соратничество. И э, это когда мы оба друг другу плечо. Ты хочешь поплакать, я тебе плечо. Я хочу поплакать, ты мне плечо. Mm. И не может быть в семье, в отношениях, действительно в отношениях, а не в имитации отношений по-другому. So here, out here in nature, uh, in the harsh climate, we really are a shoulder for to cry when i want to cry uh, zoe will <laughs> give me a shoulder to crown and, and vice versa. Есть вот некие представления о том, что ты тетка, ты рожай детей, суп вари, а мужик должен все остальное. Неси деньги, вкалывай, обеспечивай. И вот это долженствование, каждый думает, что кто-то кому-то чего-то должен. Из-за того, что yeah. мы в программах вот этих долженствований утонули, и не пытаемся это проанализировать и с собой разобраться, как я в этом погребен под этими программами, то, конечно, никаких вообще никакой перспективы отношений-то и быть не может. So, because we believe that you owe me this I woman needs to be in the kitchen making soup and a man needs to do everything else out there um, you know outside you know unless we start to analyze all of those BS concepts and to see what is you know why do we even believe in these concepts um, we haven't lived uh, like that at all. From day one, it was a mixed match. I washed dishes and Zoe washes dishes. I could sweep and Zoe could sweep. And it's a really, um, we have been a support towards each other from the beginning. And that we believe is a true meaning of a relationship where one is a support for the other partner when need help as needed. I could um, till, the, till the soil and Zoe will tend to the plants and plant them in. I'm not good at you know putting plants in or you know and she could be good, better for example at some things that I am but that physical moving of the earth I, I could do and that's how we collaborating. Это что касается вот внешних аспектов, но касательно внутренних-то это же основа основ, когда если мне плохо, значит, я прошу тебя, выслушай меня, я хочу проговорить все, что я чувствую. Mm-hmm. Если тебе плохо, э, я тебя выслушаю, расскажи мне, что с тобой происходит. Если этого базиса нет, о каких отношениях можно говорить дальше? So those physical э, actions we spoke of are mostly external, but then there is the internal. When I feel terrible, I want to be heard. I want to speak through different things and get Zoe just to have the ears to listen and possibly give me an advice or what her thoughts are when and vice versa when she feels terrible then I'll be there and listen to her and we'll speak through what's bothering her and that's happening on daily basis sometimes you know a few times in a day <laughs> you know things come up constantly А у нас какая-то путаница глобальная. Я женщина, когда мне выгодно, э, я играю в женщину, вот такую слабую феечку, вот э, мне плохо, спасай меня, вот порхай вокруг меня. А когда тебе плохо, ну ты же мужик, нормально, бери себя в руки и иди, что ты. So the worldwide concept is of this woman that I'm just this fairy, I'm, I'm, I'm you know, when I'm feeling terrible, you need to come and save me. But when a man is feeling terrible, but you're a man, you know, stay strong. Men are not Ты- supposed to ты cry. must be strong, You да. must be strong. Да. Взаимные обвинения, требования, долженствования. И с этим подходом к реальности вообще не, нечего даже говорить о деревне, заикаться даже об этом So- глупо. So was that concept that we just described of uh, the general Western thinking, um, moving out to nature is impossible because it's a whole list of you owe me and you owe me this. Uh, I deserve to be given that. Uh, with that list of um, you know deserves and owes, um, you cannot even make a step to move into nature. Да, естественно, о развитии каком-то на Земле вообще тогда речи быть не может, потому что э, я требую от тебя, иди вон копай, ты требуешь от меня, иди мой посуду, к примеру, да, и о взаимоподдержке, о трепетном отношении к нашим устремлениям, к нашим увлечениям, к нашей индивидуальности. Вот я люблю вот это, вот это, вот это, всегда любила и хочу это развивать. Угу. И э, ты не услышишь меня, если э, ты не, не был услышан мною, когда ты угу. хотел читать, насыщаться своей информацией, которая нужна была тебе, она для меня не имеет ценности, да, я фыркаю и говорю, да это фигня, зачем тебе это все надо. Но тогда как я могу рассчитывать на то, чтобы ты меня поддержал в том, что мне интересно? If we don't hear each other's loves and hobbies of, you know, Zoe might be enjoying something, um, you know, like clay and reading and other other hobbies, and I enjoy something. So if I haven't given that to her and given her the space to do what she enjoys and say, no, you need to go and cook and be in the kitchen, and I'm doing this and that. If we don't hear each other, then Мы не можем развиваться тогда на землях, мы деградируем, мы Yeah. тонем в обязательствах, да. Yeah, so then we cannot um, evolve on the lands. We cannot consciously grow on the lands because if I haven't heard her needs and wants um, and just forced her to do something that, you know, uh, meets the uh, social programming that I have, then when I need to read and enjoy what I love, then same, I'll get the same treatment. Тогда из этого взаимного уважения к увлечениям друг друга, из трепетного этого отношения не родится что-то совместное, что ну, соединяет нас, углубляет наши отношения еще больше. Там, я не знаю, вечерние чтения наши, yeah. например, да, рождается что-то общее, что мы уже об, оба люби, любим одинаково страстно. So without this mutual understanding and mutual support, uh, a couple doesn't grow, doesn't evolve towards something that they both enjoy doing, such as we started reading Einstein's biography together in the Mhm. evenings. Да, And я soon- надеюсь, с детьми также будем со временем читать вечерами вместе все. Yeah, so we're hoping with the children that we'll have uh, reading evenings, and we've been wanting to start dancing bachata together. Да, so, наконец-то, да. so you know that those kinds of things all come from this mutual support and understanding and talking through anything that may be sitting there that needs to come up to the surface because then ah, you feel light and then you feel connected. Я очень долго была после э, развода. Я многие годы была одна, и я никуда не дергалась из города, потому что я понимала, что одной в деревне не выжить женщине но и сидеть просто или искать кого-то, бросаться в какие-то отношения тоже смысла не было, потому mm что тебе нужно разобраться, э, как ты, чем ты жил, и успокоиться, э, научиться быть счастливым в одиночестве. For many years, Zoya, after the, her divorce, uh, stayed in the city because she knew that moving into nature by herself would be um, just ridiculous. It, it wouldn't work. And that's- Очень сложно, and- физически не- нереально. yeah, да. physically impossible. And then to jump into another relationship suddenly and try and make something work is also, you know, not not the right decision because things need to flow naturally and Просто даже не осознав, э, как бы не побыв с собой, как- ну, многие годы, как в моем случае, ну, долго, э, в одиночестве, Ты даже не разберешься с тем, как ты мыслил, сколько у тебя было должествований по отношению вообще к муж, мужской половине, э, чтобы не повторить этого всего. То есть в какие бы отношения ты ни бросился, ты все равно будешь делать одни и те же вещи, и они будут также абсурдны и вести к одинаковому краху. Mm, so unless you work through um, these uh, socially instilled settings and your beliefs, um, jumping from one relationship will to another will crash it. Just in the same way, because you'll bring all that stuff there. We think that new partner is things are going to be different, but alas, it's not. It's really we've got to work with ourselves. And I think it's good time for us to mention that we do have one-on-one um, Zoom sessions should you want to work on your relationships, possibly with your partner and also we have a consciousness integration course which is a key in how we made it out into nature without that training that Zoya has developed I would um, I'd still be smoking marijuana and Zoya would still be drinking a lot of alcohol mm -hmm. because that's our past and we would have been degraded um, we wouldn't be together, and <laughs> we wouldn't be out here. Да, просто спрашивают часто, зачем вы так много, говоря про жизнь на Земле, так много пытаетесь винтить туда тему интеграции сознания. Ну, потому что э, без этого базиса никуда не сдвинуться все равно. Можно в деревне испиваться, можно в городе одинаково деградировать. Это уже не имеет никакого значения, если ты не разобрался с собой, где yeah, ты so живешь. People ask, so why do you keep on speaking so much about uh, integrating one's consciousness if you are living out here in nature? We believe that it's of utmost importance because if we don't work with ourselves with very specific methodology, then we tend to go out for things that make us forget, such as marijuana, alcohol, neuroleptics, uh, adrenaline jumps off planes, and Да можно даже ничего не употреблять, но в конечном счете также деградировать. То есть у каждого человека, в принципе, если он бежит от ответов на сложные вопросы по отношению к самому себе, м, у него всегда есть два вектора развития э, событий, да, два вектора жизни. Либо деградация, либо подъем, процветание. И каждый из нас хорошо понимает, что если я э, с собой не разобрался, каким был бы мой путь деградации, каждый это про себя знает. У каждого есть вот эти два вектора, у каждого человека. So every person has two vectors of development from one's torturing anxiety and panic attacks. You e-, either grow from them and consciously evolve, uh, or you degrade right down. And each one of us knows how that downward path looks like. Да, But... каждый может сказать, я бы спился, я бы снаркоманился. А кто-то говорит, а я ничего не бухал и не курил, и, но я просто лежал пластом в таком депресснике, что, скорее всего, у меня бы онкология какая-то вылезла. Yeah. So some would say, I would just uh, smoke myself and call it God's given herb. Someone says I'll just uh, you know drink my sorrows away. And some others will say, you know what, I don't want to drink or smoke, but I'll be lying flat on the bed in in in Просто не было apathy сил and, вставать. уже. yeah, apathy and Просто depression. апатия, да. Apathy and depression. I would just lie in bed. I wouldn't consume any substances. А but потом the- это приводит к какой-то хронической э, болезни неизлечимой. and then И that would всё. take to some chronic illness such as cancer. Мы uh, все знаем, что... in my вот case, у Алёши отец умер недавно. Um, yeah, my dad just died of cancer, Да. and I had tuberculosis a few years back from you know full power rushing. Ну, то есть ты не можешь думать, что стоишь на месте. Это как на эскалаторе. Ты всегда либо ты, ты стоишь и вроде не шагаешь, но на самом деле ты всегда едешь либо вверх, либо вниз. И не бывает по-другому. So you cannot think that you just can freeze a, a, a, a moment where you're either degrading or going up you know it's like standing on an escalator you're standing still but you're either moving that way or you're moving that way but you're always moving very important. For me, this is the second try on the land. In the first try, I was in such huge panic attacks that I kept on running to the city every two weeks and my whole nature journey ended up in full bankruptcy just 12 years ago. Просто не смотреть в себя намного сложнее в конечном счете, чем смотреть в себя. Э, страшнее думать, что это страшно. <laughs> Когда начинаешь это делать, то жизнь э, настолько быстро обретает другой вектор, что несмотря на откаты, на все там, да, состояния старые возвращаются и затягивают, но в конечном счете ты так быстро движешься к процветанию, в любом случае это, это прекрасное состояние. И просто иллюзия того, что страх тебя сожрет, только это и отодвигает от работы с собой. So the illusion that the fear of looking one, at oneself with a magnifying glass, looking at all our emotional states, that that fear that that's going to eat us alive is, is just a fear. In fact, when you start looking and analyzing and then the simple exercises that um, Zoya teaches with that help to rewire the neural networks and just pop <laughs> those fears and those socially conditioned programs out, Несмотря на откаты, да, они Yeah. есть, конечно. you will feel so much better after a small process. I- I could be in the worst depressed mood, my teeth are even shaking from anxiety at days, and then I'll do a 15 minute process. I would come out and I'm wiggling my bum and I'm dancing and I'm in the best of moods because I got clarity as to what was the cornerstone of that state. So, uh, or why was I feeling like that? And there, there are many, many uh, reasons for different people of why certain things are <clears throat> and then they lock. And unless you look into that thing, and, and and find the root that's why we keep on speaking about the root of the of the of the problem and the program when you find the root that thing just goes bloop, bloop, untangles and like you just feel like a flower flourishing Энергия как течет and an сразу. energy pumps I, I can't even you know because usually I sleep during the day and so, at times I do a process I'm like okay that's it I'm on such a high that I just want to go <laughs> and dig out what's Solarium home or dance and I'm just so joyful. Just... Как прекрасна вот эта ясность, кристальность, когда нет этой от, от алкоголя, вот этой мутаты, только бы забыться, или от курева, mm. мутата и тупость. И ты, наоборот, снимаешь эту пелену, и вот эта mm. ясность и кристальность, и, та, и так оказывается красиво и прекрасна жизнь. Как же я это все хотел все время замутить. So да. it's like having that clarity, that crystal clarity of one's soul just coming forth, and it's so fine tuned. It's like a crystal. Um, on the other note, we have the um, smoking or uh, drinking, and just having this haze that you feel somewhat okay on it, and then next day you just uh, Мы хотим это замутить, вот к этому состоянию прийти, потому что у нас выбора нет, мы не знаем, как выглядит кристальность вот в радости, у нас Yeah. нет выбора. we don't know how this crystal and happiness look like that um, we're describing. So, but we want to get there, and that's why every time we consume some substances, all we're trying to do in essence is, you know, get there with other methods. But unfortunately, they don't get us there. The only way that we can get there is by looking at oneself, analyzing what are all these things. The one question we've had is you know, the fear that's driving the world right now with the COVID, vaccinated, unvaccinated, it's just, you know, just all the fears and... Но это же страхи от того, что человек просто боится. Ему некуда больше направить свои страхи. The bottom line is that we're, we're, we're already fearful because we haven't worked through our stuff. Да, но мы не можем с этим смириться. На уровне ума нам нужно объяснить себе, что я боюсь чего-то конкретного, а не просто привык бояться. So on the level of uh, our mind, we cannot explain to ourselves what we're scared of because it's sitting so deep. Whatever the fears that are people speaking around us, activate and say, oh, we are scared because of this or we are scared because of that. But the bottom line that we're trying to explain to you that we are already scared and it does we used to we used to fear the fear is driven into us i mean i've been watching nightmares since the age of seven. You know, that's a whole another story. So fear is just driven and imprinted in us. So we need to untangle this swamp of uh, stuff in order to remove the fear. When you remove the fear, then you can live out here in nature because with fear it's it's impossible and we can see it by the man that who's built this house he Да просто it's not important, потому что какая разница, где ты, да? Yeah. Ты просто, не, не важно, что ты тут. Это просто не, не радует в любом случае, не наполняет, ничего не даст этот переезд. yeah so it doesn't matter where you С are мешком You- страха в городе, с мешком страха yeah в w- if you деревне. have a bag of fear behind you whether you have a bag of fear in nature or in the city nothing is going to make you feel joyful because you have this bag of fear that you're carrying with. Mm-hmm. And like Zoe mentioned that out here in nature, when something comes up, the trip to the city is so far away that by the time you, you know, even attempt to get out of here, you already would have thought of them some things, you would have analyzed, I would have journaled some things and I'm like, okay, I figured out what is driving my shaking legs legs and anxious feeling and then you know ah i don't even need to go to the city although once a month we do end up going to the city which is you know we speak of in our other videos but whilst you're in the city if you had for example a situation with your partner it's so easy to just go and escape because every single pub offers to smoke this to smoke this to drink it's they're all opportunities of escapism А да. too vast in the ну, city. Ну, забылся, хорошо. Я, да, в городе я сразу же получил возможность забыться, но я же вернусь потом к отношениям mm. еще, в еще более худшем состоянии, которое уже не склеить. Mm -hmm. So, okay, I escaped, fine. The city offers uh, many opportunities for that. But then I come back to that which, for example, a, a relationship that's been, you know, erupted out. you know she's gone for the night you're gone for the night you come back the next day then the relationship starts crumbling you can't glue it anymore and that's the seed for the divorce so would like to leave you with these thoughts um, mm-hmm. if you do need assistance or clarity um, then we've got one-on-one -on -one chats uh, which are going to be quite profound to transforming your life. And of course, we have our consciousness integration course. We actually add both of them together, the consult and the course in one at a really affordable fee. The Telegram group is for the people who are supporting us on Patreon or who have uh, invested in consciousness integration training that comes together with the consultation. So you can get in there and ask your questions. Otherwise, we'll see you in the next video.